Hi guys welcome to M lifestyle उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे गाइस आज जो है वो आ, मैं twenty third and twenty fourth का जो ब्लॉग है वो डालूंगी अपलोड करूंगी आगे आप लोगों को वो देखने को मिलेगा बट ये जो मैं इंट्रो और आउट्रो करूंगी वो लेट कर रही हूँ क्योंकि जब हम इंजॉयमेंट कर रहे हों मज़ा कर रहे हों तो ब्लॉग उस तरीके से नहीं बनता तो ट्वेंटी थर्ड को जो है वो हम गए थे ऑर्फनेज वहाँ पे इंजॉय किया और ट्वेंटी फोर्थ को जो है वो पुप्पो के घर गए थे तो वहाँ पे हमने जो है बहुत ज़्यादा फ़न किया तो ये दोनों दिन के जो ब्लॉग्स हैं वो आपको मिलेंगे अभी आ, मेरे इंट्रो के बाद तो होप सो आप लोग इन्जॉय करेंगे और जो है आ, वो ट्वेंटी फिफ्थ का जो है वो आगे मैं ब्लॉग डालूंगी अभी जो है twenty third and twenty fourth की सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो स्टे ट्यून और अब चलते हैं आगे जीसस की मामा का क्या नाम था Mariam very good very good Jesus के पापा का नाम क्या था कौन से शहर में पहला कौन से है नहीं बता रहे जो आएगा करेगा आउट करेगा तेरा भी बोला है नो <laughs> भाई कौन सा मुल्क में पैदा हुए थे किसी को नहीं पता चल बढ़िया तुम तो। क्या कौन सा मुल्क में पैदा हुआ मैंने कहा बोलो पूछो वो लड़की से हाँ जी हेलो जी। Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, in the world away. So what fun it is to ride on a horse open sleigh. Into the snow. On a horse open sleigh. बेटा आगे हो. Over hills we go. अंदर हो. children's day. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Please stand and say the opening prayer. Just. Guys तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और जो हमारी सेलिब्रेशन है वो भी अच्छी लगी होगी अभी आगे जो ट्वेंटी फिफ्थ की सेलिब्रेशन है वो जो है वो मैं बाद में डालूंगी तो जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हम हमारे साथ इन टच रहें तो इसी के साथ अगले ब्लॉग में मिलेंगे खुदा हाफिज़